ड्राइवर ए तो কটা বাজেছে আটটা চল্লিশ লোকটা নেটে দেওয়া দেবে লোকটা হেঁটে দাও পারো ছুড়ি দেওয়া দৌড়েই ঢুকে গেছে ভাইপো তো সে ছাড়ি না কি ছাড়তে মাছ মাছ বেশি বড় মাছ মানে মাছ ধরুন খাতে না Păi, da, că e ize, păi e ize. Cum? să nu pun. Da, n-am putut să zic. Da. Milion, dar stai radi. Na. Nu. Dar asta. Ha, vă că azi nu pun. He, avar, dita bandrul ne lo dita. और साके बांध रोन दिया मालिक मालिक खुद मालिक गोदाम तोले तोले तोले तोले तोले खुद मालिक खुद मालिक भी कुछ तोले कावड़ ना তুমি দিলে ডাকতে পারো কেউ